segir bara action. Þetta er gammalt myndaðaldag sem er lengur byrjar að taka upp. Sko. Já, já, já. Takk að þið er. Hæ, ég heiti Katla og ég er í Atlas, nefndafélaginu hjá Íþróttfræðin í HR. Ég heiti allavega Gabriel. Ég er á öðru ári. Við erum allavega í Íþróttfræði og... Já, óslega gaman. Og í nefndafélaginu. Og í nefndafélaginu. Við erum bæði í nefndafélaginu líka. Við erum bæði stuðbóltar. Stuðbóltar. Elskum að halda stemningun uppi. Þannig að, já, við fáum, erum með svolítið, já, svolítið meira frelsi í okkar námi ef við fáum svona að leika okkur aðeins meira. Við líka, það eru allir hérna byllandi að hérna því hátíði og virkni og allir vel gýraðir í íþróttfræðinni. Sko. Og það var mikilvægt að fá að hreyfa sig allavega tvísar viku sem við fáum að gera. Sund og fimmleikar og handbólti og fótbólti og jút og hvaða eina sko. Gekkja gaman. Það eru margi sem eru kannski mætamur í skólan með svona hugsunáttinn Þannig að, að þú veist, ég ætla bara að einbita mér að náminu Já, og ég ætla ekki að, veist, ég þarf, ég er ekkert alltaf eignast vini. En veist, ég, ég er búin að, ég er allavega persónulega, þú veist, ok, ég er í háskóla og... Þú stendur miklu betur og ert með félagskapin í kringu þig til þess að, svona þess að það léttir undir. Var það að ræða hvernig gengur þessu, hvernig gerir þú þetta? Það gengur miklu betur heldur en maður bara einn eitthvað að strögglega við þetta. Ég er líka bara búin að læra miklu meira frá samlingunum mínum, veist, þó að séu um efnir eða bara hvernig ég á að haga mér já, og veist, koma fram heldur en í náminu, skilur. Þú veist, það er erfir á því. Nei, sjálfsög ekki, en maður bara, veist, maður er alltaf að læra nýtt triks og svona, skilur. Já, sjálfsög. Þetta er rosalega persónlegt og maður, einmitt, maður líður aldrei sem maður sé Tindur eða þessi Nei. veit ekki hvað ég heiti eða eitthvað. Það er gott neti kringum hann. Mjög gott neti kringum hann, ah. algjörlega. Ah, og líka er mér gott net á milli eins og að tala við árið sem eru á undan ef maður er ekki viss með eitthvað fag þá getur maður alltaf að fengja hjálp já. og við erum rosalega gott tengslanett við aðtunum við. Já, ég var einmitt að hugsa. Já. já. Eins og við förum í verknám og svo förum við að fylgjumst með og... Það er svo spenntið að vera verknám. Ef þú standið vel þá bara eru svo mörg tækifæri. Þetta er rosalega gott að kynna sér nýja hluti og svo eru við líka með síðu þar sem að já. allir íþróttfæraði nefnir eru. Þannig að það vantar... Já, með kennunum. Og líka þannig að það vantar einhvern að kenna í Íþróttaskólanum í Kópavogi, þá er bara hirt í okkur, þannig að það eru aðeins tækifæri út um allt. Já, ég veit að Sissi sé búin að bjóða mér svona fjóru sinum að þjála þóbalta í kynningum, sko. Já, já, ég fekk hringingu að kenna sund. Já, það er nefnilega... Verða sundalvari. Já, kennarinn er nefnilega svo í þessu, þeir eru ekki bara að kenna. Nei, nei, nei. Þeir eru út í út í aðrunleginu að vinna. Þeir vilja líka að þú standiði vel. Já, og þetta er bara búið að vera ótrúlega skemmtilegu tími og ég bara mæli svo eindriði með þessu Já. og ég er bara auðvitað þess að maður eiga allavega eitt ár. Allavega eitt ár. Það, sko... það getur alltaf að fara í masterinn. Þannig að bara vonum að sjá sem flesta íþjóttafræði á næstu ári og bara skráðu ykkur. Skráðu Annars komum við að bönga með með okkur. Já, þið viljum það ekki.